Hallo, mein Schatz, wir lieben dich. Du bist die einzige für mich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Finale quasi. Die ersten drei Spiele haben wir schon gemacht. Jetzt kommt Spiel Nummer vier. Und zwar ist das die Whisper Challenge. Bei der Whisper Challenge ist es so, dass wir laut auf den Kopfhörern Musik drauf haben werden, der andere ein Wort sagt und wir müssen an den Lippen des anderen ablesen, was er denn da gesagt haben könnte. Im Idealfall ist es lustig, im Zweifelsfalle sehr lustig. Schnick, Schnick Schnack, Schnuck. Ach, ich glaube, ich nehme immer dasselbe, Mann. Der gute alte Stein, der gewinnt immer. <laughs> Wer fängt an? Ähm... ähm ich fange an mit Raten. Wir haben übrigens 45 Sekunden Zeit. <laughs> Alter, ist das laut. Äh, wir haben übrigens 45 Sekunden Zeit, ähm, das Wort des anderen zu erraten. 45 Sekunden! 45 Sekunden. Ja. Atomkraftwerk. <laughs> Atomkraftwerk. Ich verstehe kein Wort, ja, <laughs> Mach richtig bitte mach richtig. Atomkraftwerk. Astronaut. <laughs> Oh, schon mal Astronaut? ganz schlecht. Nee. Automat. Nee, hör zu. Auto. <laughs> Atomkraftwerk. Ah, ähm, ähm, Astronauten. <laughs> Astronautennahrung. Ja, Astronautennahrung. Nein, Mann, nein, nein. Atom. Guck mich an, guck mich an. Atom. Atom. Atom. Atom. Ja. Atom. Atom. Atombombe. Atomkraftwerk. Atomkraftwerk! Ja! In der Zeit. Jetzt hast du am Ende hast du richtig gemacht, Alter. Na, ich. ich Sein zweites Wort, los geht's. Hornhautentferner. Oldtimer. Hornhautentferner. Oldtimer? Horn Oldtimer? Nee. nee. <laughs> Boah. Hornhautentferner. Old Trafford. ja. Ja, nee, nein. Ey, Mann. <laughs> Nichts mit Old. Nichts, nichts, nichts mit, mit Old. Old. Nicht mit Old. Ja, das hast du gehört. Ja, okay. Hornhautentferner. <laughs> ich muss lachen. So ist es. So ist ja, ich gebe mir. Mach Mühe. richtig. Mach. Hornhautentferner. Haus in der Mitte, in der Mitte ist Haus. Hm, fast. Maus. Haut. Aus. Haut. Haus. Raus. <laughs> Hornhaut Entferner. Old House Trappert. Nein. <laughs> Horn, Horn, Horn, Horn, Horn. <laughs> Horn, letzte Chance, Alter. Horn, Haut, Entferner. <laughs> Ey. So. so. Das wäre der gute alte Hornhautentferner. Vollpfostenantenne. Vollpfosten. Wow! Ja, Vollpfostenantenne. Vollpfosten Ansatz. Voll Vollpfosten. Antenne. Oh shit, er errät, ich will nicht, dass er Vollpfosten. Antenne. Einsatz. Antenne. Ansatz. Antenne. A Amtsarzt. <laughs> Vollpfosten. Vollpfosten Antenne. Antenne. Antenne. An Vollpfosten Affentanz? Nein, Vollpfosten ist super. Ja? Voll <laughs> Vollpfosten Antenne. Antenne. Antenne. Jugendhölle. Tja, schade. Es wäre das Jugendwort, das beziehungsweise der zwei, das zweitplatzierte Jugendwort 2016 gewesen. Vollpfosten, Antenne. Ach, die gute Die gute ja, Goss. Ich benutze ständig. <laughs> weißt du, was das ist? Eine Vollpfostenantenne? Ähm. Selfie-Stick. 7 zu 8? 7 zu 8? Ich bin 8. Ja. Alles klar, los geht's. Ready? Ich äh, bin bereit, ja, ja. Hey, da steht schon zwei Sekunden. Okay. Gentleman's Club. Schenkelplatzerklappe. Hm? <laughs> Gentleman's Club. Stellplatzklappe. Gentleman's Club. Klappe. Am Ende Klappe? Nein. Okay, ähnlich, erst, es ähnlich. sind drei Silben. Ja. Also Gentleman's Club. Gentle. Schenkel? Mm. Gentle. Schenk. Oh Gentleman. Mann. Schenkelback. Gentleman. I don't know. Man's Club. Du, ey, du hast, du machst immer Zunge, ich hasse dich. Schenkel, Gen erste Wort, ja. <laughs> erste Wort. Man's Club. Erste Wort nur. Gentle. Schenkel. Nein, ich hab doch auch schon 500 Mal Schenkel gesagt. Gentle. Gentle. Gentle. Alter. Alter, Gentle. das ist, ey, das Gentle. ist, das ist, oh Mann, das ist wie, oh. Oh, wo ist hier Stopp? Das ist wie mit einem Hund spielen. Der Hund macht auch nur. Das ist wie mit einem Hund spielen. Was war es denn? Gentleman's Club. Oh, ich hasse dich so sehr. Schenkelplatzklappe. Ich bin mir hundertprozentig, ich spule das zurück. du hast ja. Schenkelman's Club. Nein, Mann! oh, Baby, Baby. Bereit? Ja, ja. Was? Hey, die Zeit läuft. nö, nö, nö, nö, nö. So werde ich betrogen. So werde ich betrogen. Bist du bereit? Ja. Hörst du mich? Was? <laughs> Gefährliches Halbwissen. Oh. Alter, ey, ich bin immer gnädig mit dir. Ich bin auch. Du bist behindert. Gefährliches nee. Halbwissen. Gefährlich. Stopp, gefährlich. nicht anfassen, ist mir eklig. Nochmal, erst, sind es zwei Worte? Ja. Okay. Gefährlich. Nochmal. Gefährlich. Gefährlich. Halbwissen. Halbwissen. Kalb. Gefährliches. Halb. Gefähr ja? Ge Halbwissen. Gefährlich. Halb. Mann, Mann, Mann, Mann, langsam mal! Gefähr Ge wie lange? Ge Ge <laughs> gefährlich. Halbwissen. Halbwissen. Nochmal. Halb? Halb. Halbwissen! Halbwissen! Gefährliches Halbwissen! Ja. In the Barbie World. Alles klar, steht 8-8 für mich. Los geht's, nächstes Wort. Bereit? It's fantastic, you can brush my hair. Notruf Hafenkante. Kannst du nicht noch längere Worte nehmen, bitte? Notruf Hafenkante. Urologen. <laughs> Notruf Hafenkante. Oh, bup, bup, bup, Notruf Hafenkante. ich sehe nicht, ich, ich kann es nicht mehr erahnen. Hafenkante. Uh, bu, bu, bu, Notruf Hafenkante. No, was ist dir? Nee. Los, sag's nochmal. Notruf. Up, up, up, up, up. Ohne Scheiß, er macht so. Up, up, up, up, up, up. Notruf Hafenkante. Autounfall. Oh, oh, up, up, up, up, up, up. Affengeräusche, du machst Affengeräusche. <laughs> Siehst du, du machst Affengeräusche. Notruf Hafenkante. Up, up. up, up. Sag. Notruf Hafenkante. Uhafen. Hafenkante. Äh. Ey, das ist kein Wort. Nein. Oh. Notruf Hafenkante. Hört zu, Leute. Notruf klingt, wie. sieht Notruf klingt wie uh, uh, uh, Notruf. Notruf. Wie steht's? Notruf. 8-8. Für mich. Oh fuck, Finale. Finale. Uh, 8 zu 8, äh. spannender geht's eigentlich gar nicht. Und das letzte Spiel ist die Try Not to Laugh Challenge. Wir gehen jetzt auf YouTube, schauen uns ein Video an und wer lacht, verliert. Also, wir gucken uns jetzt ein Video an, das wir beide noch nicht kennen. Ich würde sagen, wir gucken 5 Minuten. Mhm. Wenn du lachst, krieg ich einen Punkt, wenn ich lache, kriegst du einen Punkt und ähm, am Ende haben wir den König von Lass mal reden. Okay, ich. Oh, ich glaube, das wird schwer. Weißt du warum? Warum? Weil du kein Herz hast <laughs> und ich lachen musst, aber... Bring dich nicht zum Lachen jetzt schon. okay, wir gucken jetzt ähm, Reddit's Try Not to Laugh Challenge, Klammer auf, Original, Klammer zu. Okay. Oh Hab mein Herz. Ja. Hm, hm, hm, hm, hm. hm. hm. Ja, ja, eins, eins, eins, eins, eins, eins, eins, eins, eins, eins. Du hast auch gehört. Nein, du zuerst. Ah. Wir ermahnen uns gegenseitig beim Lachen, ne? Mhm. Okay, okay. Du, du, du, zwei, drei. Mäh. Ich muss weinen, ich will okay, okay, okay, okay. Stop leaving your banana in my face. I don't even want it. Oh. Aber weißt du was? Ja. Ich habe heute verloren, aber ich habe die Herzen der Zuschauer gewonnen. Also das wünsche ich dir. Und als König von Lass mal reden ist meine erste Amtshandlung, <laughs> den Völk zu sagen. Dem Völk, dem, dem Völk, guten Völk. Zu sagen, dass es den Hofnarren bestrafen darf. Was ist die Strafe für Chris, dass er heute verloren hat? Ähm, schreibt es in die Comments. Vielen Dank. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie ich eine unberechtigte Niederlage Was? mit unfassbar fiesen der Sachen. Der König ist erzürnt! ja, der <laughs> Wenn euch das Video gefallen hat, hey, erzählt allen unbedingt weiter, dass es diese zwei Videos gibt. Zwei und zwei sind vier. Äh, diese zwei Videos gibt. Äh, abonniert uns, hinterlasst einen Daumen und ja, kommentiert unter einem der beiden Videos oder meinetwegen auch unter beiden Videos, was denn meine Bestrafung sein soll. Ja, ähm, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. In dem Sinne verabschieden wir uns. Ich sag Tschüss. Ah. <laughs> Und Shine on.